ada kucing nyasar itu dia lari deh PDKT dulu tuh itu dia halo ini kanan nah sosok ngamuk dikasih nage coba coba hmm, hmm. Nak lo ini lah lah hmm. tak mau udah lah sangat kok kasih makanan enak tak mau hmm? eh dasar kucing malu-malu kucing nge nge nge nge nge nge eh, eh, eh. Nye. nhẹ Hmm. Lagi. Nye, dan tidak nhẹ nye nye nye. Sok-sok marah. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam nyam. yuk bisa ya sendirian ya. Hmm, hmm, hmm. Kak pijit, makan. Eh, jatuh ya. ini pau. Kalau nggak dicolokkan ke mulutnya, tak tahu dia makan. Nah, habis. Ini ada di bawah nih, ya. Hmm. Ini bawah. Hmm. Makanya jangan nyasar-nyasar kau. Kasih makan tingkah. Nak bantai kau kan sama yang besar-besar kan? Orang datang nggak ngelapor-ngelapor. Lapor kau sama si putih, kepala preman deh. Oren nggak preman di sini nggak gua. ntar ya capek hmm taruh sini aja biar gampang capek loh hmm lagi gue makan gitu bisa kan biar gede jago berantem bagus gua main sini lapor gua sama si putih hmm. bis kan nggak harus tokok kepala kok eh bis kan rusak piring-piringnya kalau perlu hmm. <laughs> Hmm. apa itu <laughs> hmm? kucing kucing kucing kucipa kucing pau iya kan hmm ayo kok ayo kok datang yang besar ayo kak cepat habisin ayo kak hmm, udah bisa dipegang eh bisa hmm. <laughs> hmm. makan makan makan cepat sebelum datang yang gede toko yang nanti baru tahu nhé nhé nhé nhé nhé Dah, segitu aja. Udah kenyang. Habis ke licinkan semua. Hmm. Trot. Ya kan ada sisa rugi. hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele. Hmm. Ini kucingnya woi. Kucing nyasar, kucing nyasar, kucing nyasar. Kok bisa lah kau nyasar ke sini? Hmm? Hmm? Cuk, pergi deh, pergi deh. Pergi deh. Itulah kucing.